Яг энд байна. Оо. За хуцаа явах хуцаа. Оо! Йоо, за тэгээ өнөөдөр бөөнөрөө Minecraft-ийн Hardcore Survival а хоёр дахь дугаараа эхлүүлж байна. Тэгээд э, өмнөх э, эпизодээр бүгдээрээ а юу яалаа? Байшингаа барай тэгээд ирэхэд жоохон аир аваад дуусгасан байгаа. Тэгээд өнөөдөр юу ч гэсэн би нэг village олох ер нь яг нүүд юм уу гэж бодож байгаа. Тэгээд яг энд байгаа тахлаар бас арай л а яг ер нь би яг нэг village-тэй яг ингээ залгуулад байшин хобби гэж бодож байгаа. Тэгээд тийм учраас бүгдээрээ хэрэгслүүдтэй аваад тэгээ явцгаая гэж бодлоо. Тэгээ юу ч гэсэн өнөөдөр нэг энэ гэртээ үндсэн дээр байх. За тэгээд за сайхан амарцагаарай. Peace. Аа хүмүүс нэрээ ингээд надтай хам тоглоё гэдэг байгаа маа. Тэгээд яг үүндээ би аа танихгүй хүмүүстэй тоглохгүй. Гэтэ яг уу таних танихгүйдаач гол нь ш. Ер нь яг ингээд яг ер нь ингээд удаан хугацаанд бас хамт бичлэг хийсэн хүмүүстэйгээл тоглоно. Тэгээд тоглохоор болох юм бол тэгэл за бодвол AP Bisor тэгэл Small Lexozi гуравтай л хамт тоглолт хийгээд тийм учраас та бүхэн битгий тэгж хамт бичлэг хий гэж ярьцгаагаарай. Би энд нэг юм нохоо олцоод байгаа тэгээд энэ нохоог бол нөөрийн болгоё гэсэн боловч надаа яс байхгүй байна тийм учраас би уул нь мах хэтрүүгөө Оо Тэтгүү. Уул нь би ингээд махатар өгөөд байгаа маа даан ч одоо тэгээд нөгөө нэг яг миний яг ховийн хоо бол болж өгөхгүй байгаа тэгээд юу ч гэсэн За за махал хангалттай нөө эндээс яг маха бацаачаад явъя да. А тэгээд дээрэс нь бас би юу яасан? Аа гоо юу яасан ч гэж яг юугаа яах чагаад яа чадаагүй тэгээд нөгөө нэг юу аа юу Тэгээ одоо яагаад байна аа нөгөө нэг э, тийм кейв руу орохоор нөгөө гэрэлтдэг тэгээд кейв руу орохоор гэрэл асдаг нөгөө нэг ер нь кейв руу орохоор нөгөө харахгүй болдгоо тийм аргуудыг хайгаад юусоо болохгүй байсан тэгээд аа э, одоохондоо бол иймэрхүү л явж байна. Тэгээ юу ч гэсэн мэддэг мэддэг таньдаг хүмүүс байвал коммент дээр хэлж туслалаарай гэж хэлсмээрээ тэгээд За бүгдээрээ нэрээ замаараа нэг жоохон загасчлт юм билүү. Загасчлцгаая гэж байгаа шүү дээ. Йой. Оо нэр энэ загснууд нь шууд харагдаад байт юм шин. Тэгэхээр би шууд ингээ барьч болно гэсэн үг үү? Гэж та. За юу ч хуучны аргаар барих гэж үзэх үү? ирсэн мөр шүү. Би тэрийг барих гал энэ даа. Яа энэ 8 оо yes Wow, <clears throat> Fraucon. За за хуучны арга бол ашиглалт амжилттай байлаа. Бум. Oh, <gasps> quick charge гинөө. Quick charge. Би <laughs> далаагаас юм юу олно гэж та бодсонгүй шүү. Quick Charge энийг өстой би сонсож байгаагүй enchant оллоо. За юу ч гэсэн Lack of Sea байхгүй мөртлөө амар сони юу ном барьж чадлаа. Ингээд ер нь айгүй ерөөлтэй ус бах шиг байна. За бүгдээрээ дээшээ гараад тэгээд нэг таал газар олдох юм бол нүгэлж ер нь бол байгаа гэсэн үг үстэй. За альвэ. Оо, энэ ч нүл мод нь шүү дээ. За үдээр render distance гэсгээр үзт юм уу? Village орлон гэж барах худлаан байна да. За за за за юу ч гэсэн. Явцгаая да. Хоо үнэг өн. Үнэг. Хөө сайн уу гшөө. Вау. Аза бүгдээр үнгийг 50 өнгөрцгоё. Оо, дахиад үнэг нь. Йоо йоо йоо. Царийг нарахс. Нани? <laughs> Яр хөөрхи. Асаа дуурсан харсан. Ой. Зүгээр би яах чгүй. Мэ хоол хэд. Мэ. Яа нориолж нориолж байна. Мэ. Мэ идэлтэй. Идэхгүй юм уу? Мэ. Скуу болвол энийг тийм үү? Идэхгүй юм уу? А заас. Йоо йоо йоо. Нахаа чи идэхгүй. Тэ чи ч бол идэхгүй л та тий. Йоо. Сайн нохоо үнгийг харсан гол харангуудлага ууралж штэ. Ямар юу юм бэ? За бүгдээрээс олдчих. Яа, тэгээс унтсан дээр хаа. Би яг анхандаа ингээд ийм моттой газар төрсөндөө баялж байсан боловч одоо бол зүгээр ийм таал газар л гармаар санагдчихлаа бүр. Яа, чин баг бүр тэр чихтэй бүр юу болцсон юм бэ штий. Нүг мод модтой газар. Бүгдээр нь хизээч юу яахгүй байна. Юу хийж болохгүй юм шиг байна. Энэ бүр ягаад ч байх царай алга. Яна одоо бүр жангл руу явчих үү. Ууланд жанглд орчих юм бол яг <gasps> тал газар. Тал газар манайхаа. Тал газар. Вилиж. Аливаа. Вилиж. Тосгон. Надад тосгон өгөөч. Тосхон өөчж үү. Тосхон юу ээ чи араал одоо явчлаа штэ. 2000 years later. Оо, сая загас усарсан харсан уу? Хөөж та. Тэр доор юу вэ? Бэж тэр доор юу байх юм? Би доош орчод ирээ заяо. Йоо, йоо, йоо. Chest. What? Oh. Йоо, яа, хүү. Йоо, оо би өглөө. Гараа гараа. Өглөө. Йоо. Оо! Whoa! Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Үгүй шүү. Дэж бүгдээрээ дахиад тийш ороод тий. Алва алва алва алва. Өөр өөр юм байна уу? Алуу. Бас тийш орё. Яа. Тэ чи ямар эвгүй дуурд юм бэ ёо. Яна хурдтай явъя хурдтай. Тин дахиад нэг юм багш шүү. Йоо, чод. Усан дотор кейв бэд үлдсэн юм шиг. Хөөч тавьчаа. The dirty cool. За, я цай цай. Тэшээ. Яа. Төвшөө нэг юм байхгүй байх шиг юм тий. Тэр юу вэ? Жуусан дотор ийм гоё юм байдаг үлдсэн юм. Тэнд чийстэн үү? Баггүй юу? Энд. Опэ. Уу яна би активтэй. Уу. Тэчораа. Лордлаа, лордлаа, лордлаа. За за тийш гараа, тийш гараа. Йоо. Ямар сонинд тий? За өөр за за за өөр өөр байсан чи яваа димий хаа. Угаас харахгүй. Йоо, юу юу авчваа? Curse of Vanishing. Хм, Vanish чин Vanish дуулдаг юм хараалтай юм авчлаа. Buried Treasure Map. Хоёр ертөнцийн юу гэнэ үү? адилхан юм уу? Бэж та. Аа үгүй биш юм уу? Энэ X дээр арай юу <laughs> Minecraft-ийн арай эрдэс мэрдэстэй болсон. Аа за одоо бид нар зөв явж байна. За яг л ийш явах юм. 2000 years later. Зөв тэр заваа авчи заяа. багтаамжгүй болчихсон уу? За тэгвэл бүгдээрээ ледер хаяа та. Тэг ер нь хариггүй юм уу та хайчээ. Нэг бүрээд map нэргүй үст. Яг энэ дөлөө. Оо, за хуцаа явах хуцаа. Оо! Оо! Oh! Whoa! Holy Йоо. Йоо, бүгдээрээ эрдэнэс олчлоо. Heart of the Sea. Энэ юу юм? Яа тийм бол? Йоо, йоо, йоо. 2000 years later. Би нэр энэ загсаа идэв да. Юуны дөрөв загс авсан мөлий. Махада дараа нь идэв. За уул нэм гой тал газар виллежер байдаг юм л да. Оо! Yes! Тийм ээ. Вуу! Виллеж оллоо. Ингээс нэг юм. Йоо энэ дэшгүй бэлэн кейф мэвтэй. Yes! Тийм ээ. Йоо йоо йоо. Бэлэн ор. Зочид буудал. Yes. Whoa, apple. Yeah. Stone cutter. Вижте? Оо. Оо, ямар дэжгүй бэ? Йоо, энэ бүр амар. Yes, braving stand. Ah. Potion идэг нөгөө ah. чи юм зарах уу? 32-оор нэг юм аа. Хмм. Тэ чи ер нь бол гайгүй байна. Би чамаас дараа нэг авч магадгүй чи нанаа авчи. Би чамаас зүгээр л нэг загас өгөл тоо чамд таалагданаа. Өө. Аа, салмаа идт юм уу? Чи салмаа итв үү? Оо, идчихлээ. Чи одоо надаас цутаггүй үстэй, цутахгүй үстэй. Чи юу гэдэг вэ? Яа за за. Би сая хоол өгсөн ч гэсэн надаас цутааж байна. Тэгэхээр би түүнийг орхилоо. Хайр миний салмаа загас. Обей. Cooked salmon. Би бас эзэдийн юм авчдаг байна. За бүгдээрээ энэ энэ хавьд байшингаа барья. За эдний дамгийн ах тэндийг олсон тий. Зя зя зя зя бүгдээрээ юу ч гэсэн айгүй гой амьдрах байшин айгүй гой тохилог орчин бол оллоо. За энэ морь байна. Бид нарт имейл яаж хийдэг вүлээ? Имейл бол нь хийчихүүлтэй. За бүгдээрээ за эхний ээлж нь ийшээгээ ингээ дээшээгээ юу юу яа. 3 4 West Valley. Битэн натураараатай. 啊！这个还是什么？我不会，我不会，我不会。咚！把我咚过来，把我咚。我也不不会，这门课是几级？我是多少？是三呢？ шүү. Ум за. Аа, за юу. Оо, тэр зүйл. Бие. Үгүй юм. Яа. Маш нэг гоо дан дан. Нэрч юм. За манай голлон бол битрийг хамгаалж байгаа. Юу энэ дөгшөө. Манай за за манад ороор. 2000 years later. За за ерөөхдөө манай манай байшин бол 70% таа бол ер нь хүрчлээ. Тэгээд аа үлдсэнийг би яг дараагийн эпизод дээр дараагийн дугаар дээр би яг дуусгацсан та бүхэнтэйгээ уулзъя гэж бодлоо. Тэгээд Тэгээ юу ч гэсэн энэ дугаарыг үзсэн та бүхэн баярлалаа. Тэгээ таалагдсан бол лайк, comment, subscribe дараарай. Тэгээд дараа уулзлаа. Түр баяртай. Peace.